Там на всю Кюбаре. Кто, кто, хоть бы кто прыгнул, переписал все лежит, я еще ничего не... А голова? Не знаю, его не видели, мы тут сирвотина. Кто видел, спросите у людей. Спросите у людей, кто видел его. Ни разу не видели. Никто в тот вечер не пришел, не сказал, люди, давайте бегом забираться, потому ну что а никто ничего. Почему не было эвакуации? Не Все лежит, все лежит, я ничего не убирала. Вот она, поросятам налетела. Никто ничего. Почему не было эвакуации? Поселка Сиротина. Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Почему не было эвакуации поселка Сиротина организованной? Не было ни автобуса, Не было ничего. ни, никого. Люди ни выползали не со было. своих Кто домов. не Почему заказали? нет? Кто Ответьте на вопрос, заказали? пожалуйста. За Мы это. ждем ответа. Мы бегаем, вот нет, не Не было, пожалуйста, не было эвакуации. Нет, Ответьте на вопрос. Он вас не слышит. Порушені кримінальні справи. Всі винні будуть покарані. Всі відшкодування уряду Да, это мы будем наблюдать. Абсолютно. Ну, я ж приїхав до вас, Thank you.